ناقص الاكسجين وباقي معاكم كان ريسبيري لكن انت اليوم وليت عباره عن سكيري بسبب البنت تغدرت من عند اعز عشيري شاف فيا بيت بالدار جبد سلاح وهو يجيري الناس كتموت في ايران وانا قصد بيران الناس كتصلي الفجر وانا باقي سهران كنفيق الدرب وديما معدي على الجيران كلشي ولا يقول فلان هادشي ماشي مزيان جديد وغادي قاصد الجنة فرحان هاللي مات من تاح عمرو طويل ومشى غادي زربان هادشي علاش الله غاضب علينا فهاد الزمان كنت كاشد صبيح واليوم وليت كنبرم في جوان الناس مبقاش كتعاملني بالاحترام وليت كلام انا وتعمقت في عالم الاجرام وليت كنحضر الصرف حلال ولا حرام عالمي ولا كل شر عامر كله غير بطلان تعمان الدرب ولاو وعلي عليا الشهور طلعوا سباب حتى وليت بين ربعة الحيول القلب اللي كان ابيض دابا ولا بحال مسدود وليت معقد وفي كلامي محدود داز العام والشهور الوقت غياك يفوت عرفت الناس في شكل انا اللي مني لافوت رجعت ما لقيت لا والدي لا خوت ولاو كيشوفوا فيا بحال واحد من اللي هو وليت كندوز كنسمعها كنشوف المستقبل ديالي كله رائع دابا وليت محسوب من الشباب الضائع اللي ما حملتوش في حلمي دابا انا عشتو في الواقع طلع من انا عايش فيه كاع نمشي ونخبيه والو والو عرفت البرية كتزيدني المشاكل كيدرني خاطري فاش باغي نوض كي تقيا بالليل شكون غيبقى عليا كلشي طغى عليا نهار فكرت في بنت المهم ترالي يا راجل الخوادري وافهمني فين دعوي ليك راه واصلة العظم عيني بكاو الدم كتار عليا الهم ما عندك ما دير فشي قراية صافي نوض تخدم هذه الكلمة اللي خلات عقلي كاع ما كيفهم بالليل كل شي واعي ليا وانا طلعت امي تالين غتبقى الظلمة كتوصلت لعند فمي كنشوف العرق في جبهتي وانا نسحب كمي شحال قدني ندوخ شحال قدني في راسي نكمي